Eh, over Donald Trump. Trump? Als hij mij tegenkomt, ga ik eh, geen hallo zijn of niets van. Ik vind het niet echt een aangename mens als je hem ziet, ook niet. Ik voel er mij niet goed bij. Ik denk dat we korter bij Wereldoorlog 3 staan dan dat we bij vrede gaan staan. Eh. Ik denk veel omkooppraktijkjes en zo. En zeker als die man gaat aanschurken met uh, Poetin, dan zijn we nog niet thuis, denk ik, in Europa. Als ik zo echt een doemscenario mag bedenken, eh, <laughs> heb ik een beetje schrik dat zo Wereldoorlog 2 toestanden misschien kunnen. Wat dat ook kan, hè, dat de mensen die tegen hem zijn, hem gewoon gaan vermoorden en dat we weer herverkiezingen gaan hebben. Ik denk niet dat de soep zo warm zal gegeten worden als dat opgediend wordt. Dus ik hoop dat dat inderdaad nog tot inzicht komt. Maar Trump is unstoppable. Ik denk niet dat hij zo makkelijk te vermoorden is. Ik denk dat we allemaal gaan afzien nog.